ọ̀pọ̀lọpọ̀ wò pé kí ni àṣírí tí ń bẹ láàrin olóyè mọ́jàsọ́lá àti ọ̀kanlọ́mọ. Please don't forget to subscribe, comment, share with your friends to have access to this kind of content that you have here. Don't forget to subscribe. I love and respect you. I'll be right back. Mo sì rọ́pọ̀lọpọ̀ tí ń pè mí náà wípé kí ni àṣírí tí ń bẹ láàrin èmi àtọ̀ ọ̀kanlọ́mọ fúnra mi gan-an. <laughs> Wípé bọ́ bá ẹ̀gbọ́n yín tán yóò sì láǹfààní yóò sọ pé Mr Wisdom àyàfi wọ́ o. ẹ̀yin náà sì láǹfààní kẹ́ ẹ débi ọ̀rọ̀ kan lọ́mọ rárá rárá rárá mo ní oríṣiríṣi mẹ́sẹ̀jì lórí dm mi ẹlòmíì gan lórí whatsapp àyà òkò yóò sì máa bá mi sọ̀rọ̀ ṣàkàṣàkà ẹlòmíì á pè mí lórúkọ lóríṣiríṣi orúkọ àmọ́ ọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọ̀mọ́ pọ́lọ́ngbò mi tó sunle bí ọ̀lẹ ọgbọ́n inú ẹ̀ pé bí ọ̀kan lọmọ bá ń pariwo tẹ́mi náà bá ń pariwo ajá di méjì nígboro ni àmọ́ tíjà bá ṣẹlẹ̀ láàrin olólùfẹ́ méjì àbẹ́jì àyèdè alàgàtà tí ń bẹ láàrin wọn yóò bí wọn pé àá mọ́dàrí wọn rú sí bóòlù ṣe fẹ́ parí ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé bí ọ̀kan lọ́mọ bá ṣe prógráàmù kan màá pè é wípé alájẹ ọ̀kan lọ́mọ ẹ kúrò lórí ẹ̀ ó dáa ẹ má bínú láti bí ọdún méjì ní ìsìn màá ní ọ̀kan lọ́mọ àní ẹ má bínú nítorí pẹ̀lẹ́ la fi ń pàmúrùkù pẹ̀lẹ́ bàbá sì sọ ọ̀kan lọ́mọ ni ó dáa mo ti kúrò lórí ẹ̀ débi wípé màá ní àlàyé ẹ̀yin lẹ ti fà á màá polóyè bẹ́ẹ̀ lọ́nà wo ló ti fà á ni wípé kò yẹ kán bá wọn dá sọ̀rọ̀ ó ṣàrò àwọn aláàfáà kò ṣòro àwọn aláàfáà bí ọba sí yẹn ni ọ̀kan lọ́mọ ò ní upper hand kò sì ní àwíjàre àwíjàre ẹyọ kan yìí náà lọ́rọ̀ mùsùlùmí ọ̀rọ̀ Islam nítorí gbogbo ẹnu mo fi ń sọ èmi àtọ̀kan lọ́mọ àrírarí láyé nǹkan kan ò sì dà wá pọ̀ ju wípé ah ẹ̀gbọ́n mi rèé ẹni tí sì ń bu yé èèyàn rẹ̀ náà nìyí ẹ já gbìyànjú bó o láṣẹ rí parí mo wá rí wípé bọ́kànlọ́mọ bá bá mi sọ̀rọ̀ láàárọ̀ tó bá ló tánú òun láàárọ̀ tó bá tún dìrọ̀lẹ́ yóò tún bọ́ta. mo wá rí wípé ọ̀rọ̀ kan lọ́mọ dàbí ọmọdé ta láǹfààní ta lògùn yàgbẹ́ fún bẹ́ẹ̀ bá de pampers àbẹ́ dena pín fún bí ọ̀bá ti yàgbẹ́ ara rẹ̀ ò ní lélẹ̀ ni mo fi wá wò wípé ọ̀kan lọ́mọ <laughs> ṣìgàba. Hmm, wọ́n ní ká wí fún ni ká fẹ́ ká sọ̀rọ̀ fún ni ká gbà òun ni yọ́mọ èèyàn. orí bọ́rọ̀ bá ń láàrin ẹni tó ti nífẹ̀ẹ́ ara wọn méjì ẹ̀tù ló pẹ̀ síbẹ̀ mi ò láṣìírí kankan lọ́wọ́ ọ̀kan lọ́mọ àmọ́ mo jẹ́ èèyàn kan tó ṣe wípé bó o ní peacemaker bó o ní a ṣe láǹfààní láti parí dúkùú láàrin ara wa I don't mingle I don't associate bọ́ọ̀ ni ọ̀rọ̀ kan lọ́mọ àṣírí wo gangan wá níbẹ̀ láàrin olóyè mọ́jàsọ́lá àti ọ̀kan lọ́mọ fúnra ẹ̀. ẹ̀ẹ̀kan ni wọ́n ríra rí láyé tí ọ̀kan lọ́mọ ò sì lè fi alukurani búra wípé àwọn ríra pẹ́ẹ̀ méjì. ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ni wọ́n ríra wọn rí láyé òun náà ni fọ́tò tí ọ̀kan lọ́mọ ti wọ brown yẹn àmọ́ lóye mọ́jà sọ́lá onífun kan ní bí ejò orí onífun kan ní bí ejò bí mọ́jà sọ́lá bá mọ̀ ọ́ lónìí ó lè mọ̀ ọ́ bọ́ sọ̀rọ̀ ọdún márùn-ún gbèsè ayé rẹ̀ nísinsìnyí ó jẹ́ ẹ̀yàn kan tó ṣe wípé kò ṣeé ṣòfófó fún bí mo bá sọ̀rọ̀ kan lọ́mọ fún gbòó láì dáa òun ní sì ń kó yọ dọ̀la. ó rí wọ́n ríra olóyè mọ́jà sọ́lá rí ọ̀kan lọ́mọ gẹ́gẹ́ bíi pé ah, ìwọ náà try láti jẹ́ kí ìwọ náà ó làkàkà kí ìwọ náà ó ṣòro kí ìwọ náà ó dẹni tó ṣe pé ìwọ náà dúró lórí ọwọ́ rẹ láti kóyàwó kọ́ ọmọ lọ sílùú US ọkùnrin ní ọ̀ wọ́n sì jọ wà gẹ́gẹ́ bíi wípé ah, ọmọ ọgbọ́n ìwọ náà ìwọ náà ní orientation. orí níbẹ̀ náà ni Saheed Shittu náà wà àmọ́ látàrí wípé olóyè májàsọ́lá tí Saheed bá ṣe nǹkan tí ọ̀kanlọ́mọ bá pè ọ̀kanlọ́mọ màá gbé ṣépè nìsín àbórí rẹ burú ni láti pẹ̀tù sí ọ́nú ni kìí ṣe pé ń bẹ̀rù rẹ̀ no àmọ́ olóyè májàsọ́lá gbogbo ọ̀rọ̀ bó ṣe láǹfààní tó finú hàn ọ̀kan lọ́mọ pé èèyàn mi ni òun ni ọ̀kan lọ́mọ padà lo as advantage lẹ́yìn fún un láti máa gba ohun ẹ̀ sílẹ̀ orí láwọn àkókò yìí èmi fúnra mi inú mi ò dùn wípé àwọn Saheed Shittu àti Yahya wọ́n ń kó ẹrẹ̀ báyìí láàrin lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí. débi wípé ọjọ́ kan wà tí Yàyà Gàmbàrí tó bá gbẹ́tò yìí yọ testify tó ṣètò kan tó mú bàbá Sheikh Mudirul Markaz mo láǹfààní mo tẹkọ̀ létí ó dìlú Ìbàdàn ǹgbà tí mo débẹ̀ èmi àtàlàyé sọ̀rọ̀ tán mo lọ́rọ̀ tí mo wá rí yín fún mo ló dẹ̀ ń dùn mí àṣìnà kí ló dé kí ló dé kí ló ń dùn ẹ̀ kí ni mo ṣe àwọn tí ẹ rò pé àwọn ọ̀rọ̀ tá a jọ sọ ti tẹ́lẹ̀ ni mo níyẹn kọ́ mo ní ọ̀rọ̀ ọmọ Saheed Shittu àti Yahaya ẹ fírí wọn ẹjọ́ máa ṣe tiwọn ẹ ó dé sọ́dọ̀ mi ní kí n tèmi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilé ìsàlẹ̀ náà wà Saheed ti lọ́ntì ẹ Yahaya wà ń sàlẹ̀ mẹ́ mo lọ́mọ yìí mà ṣe nǹkan kan tó ní agbára wọ́n ní kí nìkan òun mo ló bú mùdírù wọ́n ní ta ni mùdírù mo ní àwọn ni wọ́n dúró gẹ́gẹ́ bí a ní àgbààfà nílẹ̀ Yorùbá mo wá fọ́ sí wẹ́wẹ́ fún wọn wípé ṣàṣàlàfà tí ó dàáfà nílẹ̀ yorùbá tí ò ní láǹfààní kó ka ìwé bàbá yìí tàbí kó gba wájú ọmọ kéwu wọn kan kọjá tàbí kó gba inú ilé kéwu wọn kọjá wọn ah èmi ò mọ ah mo ní ẹni ó ṣàtúnṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ olóyè májàsọ́lá ó láǹfààní ó ní kí wọ́n lọ pe yàyà wá nílé ìsàlẹ̀ yàyà sì dé ó kí mi èmi ń wò báyìí torí inú ń bí mi kí dára àbúrò mi nìí kì owó kẹ́ ń wá bíbá ìdáda ni ọmọ àlè ni ó wá kí mi tán mo wá ní kí ló ṣe pẹ̀lú fídíò kí ni mùdírù ṣe fún ọ tó ń bù ó ṣàwọn òmí ọmọ òun sọ̀rọ̀ mo sọ̀rọ̀ sí àyà lọ́jọ́ tá à ń wì yìí bó ti gbó lẹ́nu tó tó gbó létè tó ń wò mí ni kò lè sọ̀rọ̀ ó ní ẹ má bínú sà ẹ má bínú sà ló ń ṣe ó dẹ̀ sọ fún mi ó lóun máa lọ yọ fídíò yẹn nísinsìnyí mo ní tó bá yọ fídíò yẹn kò dẹ̀ ṣe apọ́lọ́jì ojú mi náà ni àlàyé tó sọ pé bóyá sọ iná ni kò ṣe o mi ò fẹ́ wàhálà o. kàràkàrà àgbà yìí ló fi jẹ́ wípé Yàyà Gàmbàrí kínní ni wọ́n fi free wọn kúrò ńbẹ̀ èmi mo mọye ìgbésẹ̀ tí mo gbé nídìí àkọ́ńkọ́ kó má bàa di wípé wọ́n mọ̀ ní olóyè ló jẹ́ kí Islam láàhẹ́ àtìgbà yìí lèmi àtọkànlọmọ tí mo ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ sùúrù ẹ fún mi dàsìkò báyìí àwọn ọmọ yòókù ò ń bẹ̀ ẹ fún mi dàsìkò báyìí lágbájá náà ò ní sí ń bẹ̀ mọ́ nítorí ẹlòmíín rò pé àṣírí kọ̀ọ̀kan kan wà láàrin èmi àtọ̀kan lọ́mọ àṣírí tó wà ń bẹ̀ ni wípé ńgbà táwọn yàyà àti saheed shitu fẹ́ máa jẹ́ kórúkọ aláyé ní blemish ìgbà yẹn ni mo wá ṣe fídíò kan tí mo pàwùdà tí mo ní ìjà àkànbí mo dé o mo dé gba alágbà àpẹ̀rẹ̀ ni mo bá wọn tí wọ́n hun o wọ́n ní wọn hun apẹ̀rẹ̀ mo lémi ò lè hun apẹ̀rẹ̀ saheed shitu kí ló dé tó fi ń bú gbogbo àwọn àgbà fáàbí ẹni láyín àwọn èèyàn mẹ́ni tó ṣe lákòókò yìí mo kàn rìlíìsì fọ́nrán yìí síta ni láti fi bá Saheed Shittu àti Yàyà wí lásìkò yìí àtìgbà yìí látijọ́ máa ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ ní sùúrù ẹ má wulẹ̀ play voice note kankan ẹ jẹ́ ń ṣe àwọn iṣẹ́ tèmi bí mo ṣe ń pressurize àlàyé ni mò ń pressurize àwọn ìyàwó ẹ̀ pé ẹ sọ fún wọn kán fi àwọn ọmọ yẹn kó o lè mọ̀ wípé kò dìgbà ń bá wàtà kó o tó mọ̀ ibi tí mo bá ń ṣe sí. bọ́rọ̀ yìí ṣe bẹ̀rẹ̀ rèé nígbà tó sì di ọ̀rọ̀ olóṣèlú àti Yorùbá Nation ọ̀kan lọ́mọ pè mí wípé Wisdom ó rẹ̀ bálayé sọ̀rọ̀ Tinubu ni ó jáde yìí kájọ ṣe ìhun tó lọ ti lọ mo dẹ̀ sọ mo ní ọ̀kan lọ́mọ ẹ mọ̀ wípé májàsọ́lá always make up his mind ohun tó bá fẹ́ ṣe ni ó ṣe èyí tí ọ̀bá ní ṣe kò ní ṣe tí mo bá wí fún dédé bọ́ bá gbọ́ bí ọ̀bá sì gbọ́ kò sí ohun tí mo fẹ́ ṣe sí mo sì láǹfààní níjọ́ tí mo ráyè bá wọn sọ̀rọ̀ mo sì bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ní ṣínà orí bí mo bá support Tinubu èpè táwọn èèyàn ó gbé mi ṣẹ́ <laughs> ìwọ gan ojú rẹ ò ní gbà á mo ní lọ́nà wo sà wọ́n ní mo ti gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ ni kó tó di páwọn mi yálé àwọn Awíkonko lọ ṣe kínní ni o wọ́n ní mo gbowó ni ah! mo sì rí sì sí wọ́n ní tí ń bá tiẹ̀ sọ pé mi ò ṣe Yorùbá nation mọ́ bọ́ bá yẹ pé wọ́n dìbò jẹ́ kí wọ́n dìbò wọn lọ kó mọ̀ sí pé lágbájá mo sọ̀pọ́ọ̀tì tàmẹ̀dò mi ò sọ̀pọ́ọ̀tì mo dẹ̀ reason sí á ah, mo lóòótọ́ ni. tí mo bá parọ́ ọ̀kan lọ́mọ jà mí mo sì èmi play along láti jẹ́ wípé tàlàyé sì mọ̀ pé èmi èmi ò lè dalẹ̀ òun bí lògbàlògbà ṣe ń fìtó àkànbí tí ilé oge tó ge jẹ́ àkọ́kọ́ kò sí àṣírí kankan láàrin àwọn méjèèjì síra wọn wọn ò jọ travel rí transaction ò pa wọ́n pọ̀ rí nǹkan kan ò pa wọ́n rí bí òdu ọ̀rọ̀ òṣèlú àtọ̀rọ̀ Saheed Shittu lọ. lábala bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n lọ àtáàkì ọ̀kan lọ́mọ nílé rẹ̀ ó ní àlàyé ni ó lóun ní evidence tó ṣókùnkùn sẹ́nìyàn kedere ni lọ́dọ̀ Elédùmarè orí ó yọ lọ́hùn àmọ́ bí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ bọ́lọ́run bá ti gbèjẹ̀ ẹ̀dá kí lolúwa rẹ̀ tó ń bínú sí ni mo máa ń pàkíyèsí ọ̀kan lọ́mọ pé gbàgbé rẹ̀ ohun tó lọ ti lọ ẹni tó sì ń sọ yìí ó ní fòkan ní bí èdò ńjọ́ bá rí ẹ ó ti gbàgbé ń ti ṣe tiẹ̀ lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń pè ní wooligans Ìgbòho ò abẹ́ bíríìjì rí Ìgbòho kò sọmọ onímọ́tò rí kò sọmọ ọlọ́kadà rí kò nàyàwó rí kò lọ́mọ ń tarí kò ń fagbórí kò mọ tírí gbogbo nǹkan tí wọ́n fi máa ròyìn wúlígàs ẹ̀ lè bá gbòho ń bẹ̀. bóyá à ń mu kokéè ni à ń fagbó ni à ń mutí ni à ń nobìnrin ni à ń jàjà gbòòrò ni ó lè rí bẹ̀. ọlọ́run kàdídì dá láyé ọ̀tọ̀ ìjà ló sì dé lórí dòwe orí gbogbo ẹ̀yin tá à ń pè mí pé èmi ò yí jagun bí ẹrú bọ́ ọ bá ti ń jagun bí ẹrú ìwọ náà ti dẹrú nù bọ́ ọ bá ti ń ṣe bí ìwọ ti dì wọ́n. orí gbogbo èyí tí mo láǹfààní àti sọ yìí láti jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n mọ̀ wípé àṣírí kankan ò sí láàrin olóyè mọ́jàsọ́lá àti ọ̀kan lọ́mọ ọ̀kan lọ́mọ kàjọ níjọ̀gbọ̀n ká ní bí mo ṣe bọ́kàn lọ́mọ sọ̀rọ̀ tó láyé gbogbo ọ̀rọ̀ yóò ti rodò lọ́pọ́n mi ká ní bí mo ṣe bí ọ̀kan lọ́mọ tó láyé gbogbo ọ̀rọ̀ yóò ti rodò lọ́pọ́n mi àmọ́ mo rí pé oníjọ̀gbọ̀n kan ni oníjọ̀gbọ̀n kan ni àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ jà tẹ̀ yóò jà ó lè sick mo sì yọ̀ǹda èmi àtọkọ́ àríra rí kò sáṣìírí kankan ani nkankan àmọ́ bọ́ bá ti ṣe nkankan kan ẹ̀ka ẹ̀ka ẹ̀ka kọ́dà tó fi dórí ọjọ́ tí wọ́n lọ ṣe prógrààmù ní ọ̀dọ̀ Quadri Hamzat ní ìlú Ghana lọ́hùn bí mo ṣe rí tọ́pìkì wípé ah MC vs igboho ah mo sì tí mo ní mo mọ̀ kọ́nà mọ́ yóò sọ̀rọ̀ mo pè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ah ẹ o bẹ́ẹ̀ bá ti mọ̀ pẹ́ o ẹ má bu ẹsìn má ṣe pè fún mo fọlọ́run bẹ̀ yín so that is me protect ẹ̀jẹ̀ rẹ protect ilé rẹ lèmi wà fún àṣírí kankan ò sí láàrin wa bẹ́ẹ̀ náà ni ò sáṣírí kankan láàrin olóyè májàsọ́lá àti ọ̀kanlọ́mọ àwọn nǹkan tó lọ́dún òun náà ni wípé olóyè lòun wájà sí jẹ bọ́bá wa ṣe pọ́rọ́ àṣejẹ náà ló ń dùn ọ́ tó báyìí kí là ń gbé ọmọ Ìgbòho ṣépè fún kí là ń sọ pé ìyáláyá ẹ bàtọ́ bá bí bàbá lákú bàbá rẹ dá gbogbo wa la ní bàbá ó ti pọ̀ jù. ọmọ nìwọ ọ̀kan lọmọ náà bí yìí bẹ́ẹ̀ bá gbé ọmọ rẹ ṣépè tó gbé ìyá rẹ tó gbé bàbá rẹ ṣépè how will you feel? fọ̀rọ̀ ṣírọ̀ ara rẹ wò. ẹ jẹ́ àfiná jóra wa ká tó fi jó ẹlòmíì wọ́n bá sọ̀rọ̀ àṣejẹ yìí náà ni ògèdè bí mo ṣe bẹ̀bẹ̀ tó ó yẹ kẹ́ ẹ ti kúrò lórí ẹ̀ bọ́ bá sì ṣe pé nítorí àwọn tó wá ká yín mọ́lé ni orí bọ́lọ́run bá ti gbèjà ẹ̀dá tí kan kò ṣèyàn èèyàn máa ń fìjálẹ̀ fọlọ́run jà ni kọ́sì tó di pé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ kọ́kọ́ ń play voice note tó ti sáré play Ìgbòho voice note ẹ rèé àmọ́ mo mọ̀ wípé àkókò yìí ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu akọ́bẹ̀jẹ nítorí mo mọ̀ pé olóyè náà ṣubú sínú àwọn nǹkan kan bẹ̀ nítorí òun ò mọ̀ kankan kò mọ̀ tó yàtọ̀ sósì nínú ìsìláàmù àwa la ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tọ́ sọ́nà pé eléyìí leléyìí eléyìí leléyìí láti ìgbà àwọn ẹ̀rí kó pè sí ṣòro Saheed Shittu lórí prógrámù Saheed Shittu aláyé jókòó ara rẹ jẹ́ sọ́nà ọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ tó ti wá ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún mẹ́rin tẹ́ wá múra kankankan àṣejù ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ló fi jẹ́ wípé ó rí gbogbo ohun tọkàn lọmọ bá fẹ́ sọ ẹjọ́ sọ nítorí èmi ti láǹfààní mo gbìyànjú mo sì láǹfààní mo sọ fún gbogbo aráyé pé kò sáṣìírí kankan láàrin mi àtọ̀kan lọmọ bẹ́ẹ̀ ni ò sì sáṣìírí kankan láàrin ọ̀kan lọmọ àti Ìgbòho orí voice note ti Ìgbòho àtàtìkù ọ̀kan lọ́mọ dákun play rẹ̀ káráyé káretí káretí gbọ́rọ̀ ká sinmi orí àṣírí owó transaction dákun post ẹ̀ káráyé kágbọ́rọ̀ ká sinmi àṣírí àfáàgbà tó gbowó lọ nígbà tẹ́ ní kì í ṣàlájì Muyideen nítorí eh, bùrásádì àárọ̀ òun dárúkọ pé alájì Muyideen ló lọ́ọ́ bá lọ́lọ́kú kò sì ságbà àfà tó súnmọ́ lóye mọ́jà sọ́lá bí bàbá wa Muyideen Bello ẹ dákun àgbàfà ọ̀hún bí ọ̀bá yọjú kò ní jèrè ẹ jẹ́ arétí bọ̀rọ̀ ẹ sọ gbogbo ohun tẹ́ sọ kámọ̀ wípé láàrin oṣù méjì mẹ́ta a parí ọ̀rọ̀ kó ní kálukú jókòó àkànbí mo fẹ́ máa fèyí ṣe lọ orí èyí tó tún jọmọ́ bẹ̀ òun ni ti wọ́n ráyàwó rẹ̀ lọ gbowó lọ́wọ́ Àtíkù wọ́n rán ìyàwó rẹ̀ lọ gbowó lọ́wọ́ Peter Obi Ìgbòho rán ìyàwó rẹ̀ lọ sí nǹkan kan rí Ìgbòho yóò wá rán ìyàwó rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ ọkùnrin lọ gbowó wá Ìgbòho rán ìyàwó rẹ̀ lọ sọ́dọ̀ olóṣèlú bí Ìgbòho bá gbowó kó tó di wípé Yorùbá nation búrẹ́kẹ́dẹ́ báyìí ni wọ́n ti gbowó tí wọ́n ti gbà ká láta tẹ́nìkan kò ní gbọ̀n kankan àìmọye ọ̀fà ìgbà yìí làárọ̀ thirty million ni ó wá jọ Ìgbòho lójúlé nìyí ẹjá wà mí sọ ẹjá sinmi kájáwọ̀ lápọ̀ tí ò yọ̀ ká gbómi lákaná kó ní kálukú ọmọ gbélé ayé ní tùbínùbí ó rí yìí àtàtọ̀rọ̀ ni kì í sì ṣe èbú bẹ́ẹ̀ bá wá gbọ́ tán bọ́ bá yẹ pẹ́mi náà lẹ́ta pẹrẹ mọ́ ó àkànbí mo wà ńlẹ̀ mo wà kíkẹ́lẹ̀ bí ìbọn ó rí oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yìn tẹ́ ń bá wa fìfẹ́ gbọ́ látijọ́ ta àti bẹ̀rẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. This is Oduwa TV Watch. Don't forget to subscribe, comment your opinion, like, comment and share so that other people can get access to what you enjoy on our channel. Thank you. We love you.